Здорово, пацаны, короче, с нами Skyway Production. И сегодня мы поедем по катушечку, опять же, с ним. Раз катанемся. Может, stunt drift короче советую там дрифт делать, опасно, страшно. Короче, начинаем, все. Я опять иду домой, ведь ты целуешься с другой. Ой, оба-на, это кто там, что там едет? Что это такое? Это что, Skyway Production? Skyway Production! Можно к вам запрыгнуть? Да нет, забить. ребята, вот мы и приехали на ту же местность, где и были. В тот раз останавливались. Ну и что, ребятка, хочу сказать да вам. Видосики, думаю, вам... Получается, короче, мы катаемся по одной и той же местности. Пока нет для того варианта, чтобы выехать хотя бы на ведеравочку, прокатиться с ветерком, там, не знаю, куда-нибудь в дальничок ехать. Во-первых, нужна камера, раз. Потом денежка нужна, два, чтобы купить камеру, купить крепление камеры, снимать хороший контент. Ну и... Что есть, то есть, пацанчики. Лайк, подписочка и комментик. Всем удачи и пока. Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry street lights, work as a guide To memories that we're making tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah ребята, как покатушка? Четко, не четко? Пишите комментарии. Ну все пока что. Всем удачи, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на